گره تا کنی باز از پای خیش چو دادی نشانت به بیگانگان ز خویشان تو را نیست نام و نشان <laughs> به دین بیابان سپردی چو دل جدا کرد ما را از این آب و گل زد و بند بیگانه شد گدا آمدند و گرفتند جان به یک شب خدایان شدند این ددان گلوی پسر بر سر دار شد پدر سوی مادر تبردار شد خبر خون ما را در این خانه ریخت و هایش به انبار بیگانه ریخت گرفتند و بردند و بستند جز از مرگ یاران خبر خدایی که اینان به ما داده اند قفس دارد و هم کمان و کمند قفس را به پا کرد بر بندگان کمند و کمان را بر آزادگان به هر زندگی که از سر بندگی است دلیران کشتن دلیران کشتن برای به زندگی است از آن روز من زندگانی کنم که زنده نماند یکی دشمنم ابله ها با دشمن در خانه چطوری باید زندگی کنی نباشد همی نباشد رهی جز به پا به همزمان تن چان که فردا سر در این بوم و بر نیابی زما رفته رفته اثر عرب نامه ای را گرفتیم دست عرب نامه ای را گرفتیم دست سپردیم کشور به تازی پرست کنون سفره بر دیو آراستیم ز فرزند خود نان شب کاستیم بهت میگم امروز چجوری روا روا کی شود مهر دشمن تو را سزا کی دهی جز شکستن سراسرای تو در خاک بیگانه نیست جز این خانه ما را دگر خانه نیست وطن ایران عرب ملک قزه عرب ملک قزه کجا من کجا فلسطین کجا عشق می هم کجا هزاران فلسطین و چون آن و این فدای یکی خشته ایران زمین که اینان بسی پارسیان کشتن جان من عزیز من که اینان بسی پارسیان کشتن و می کشنم الان از افغانستان تا ایران تا هر جا فارسی ایرانی ها یه در میکشن بدبخت و قاتلوهم حیث ثقفتموهم و قاتل الذین لا یؤمنون بالله که اینان بسی جان کشتند خدا کشته و خود خدا گشتند سود بقای نظامی پلید امام و <laughs> امامزاده خر در خربار آمد پلید نه هرگز با همه اینها نه هرگز فراموش خواهیم کرد نه هرگز بداریم دست از نبرد مرا نیست زین گفته خوشتر بیاد مرا نیست زین گفته خوشتر بیاد نباشد چو ایران نباشد چو ایران جهان هم مباد من نیز برای شما جدید است تا حالا نشنیدید یک تحلیل نو باز امروز سیاوش اوستا بهتون میده بشنوید و همه جا پخشش کنید اون نکته چیه؟ ببینید الان شستشوی مغزی با چی انجام میشه؟ با پول و تبلیغات یعنی یه دیر میخرن بعد به اون یه تبلیغات میدن اینا پخشش میکنن شستشوی مغزی های مردم